青い鳥が鳴く時深い森の奥深く誰もが目を見張る美しい青い鳥が住んでいました青い鳥は自分の美しさが大層自慢でしたひとたび森の中を飛ぶと皆ほら青い鳥がそこを行くよなんて美しいんだろうとため息混じりに漏らすのでした 歌わないかある日仲間に声をかけられましたでも青い鳥は慌てて飛び去ってしまいました知恵なんだよいつもこうなんだからいいわよ放っておいて歌いましょうこの調子ですから誰も青い鳥の声を聞いたものはなかったのです 仲間たちの歌声が響く中家に帰った青い鳥は一人そっとため息をつきましたああ僕も一緒に歌いたかったと一人つぶやくその声は美しい姿とは裏腹にガラガラとしわがれてとても醜いのでしたそれから青い鳥は仲間に見つからないように 夕方こっそり出かけるようになりましたそうして幾日か経ったある日どこからかぶっぽーそーと美しく響く声が聞こえましたなんて素晴らしい声なんだろう青い鳥はその声の主を知りたくて森の中を探して回りましたぶっぽーそー ぶ、ぽーそー。その声は森の仲間たちにももちろん聞こえていたのです。ぽーそけれど、その声のそばにはいつもあの美しい青い鳥が飛んでいたので、仲間たちは響くその声を青い鳥のものだと勘違いしてしまったのです。 あくる日、青い鳥はまた声の主を探しに出かけました。するとそこへ仲間たちが、やあ、青い鳥、君はずいぶん素敵な声で泣くんだね。私たち聞いたのよ。ありがたい声だった。仏法僧と聞こえたわ。いやあ、素晴らしいね、と、口々に言いながら去っていきました。 大変だ青い鳥は思いました。どうしようあれは僕じゃないのに僕の声じゃないのにぶっぽーそー遠くであの声が響いています。青い鳥は声のする方へ急ぎました。夕方静かに声の主を探して回る青い鳥。 仲間たちはその姿を見て、青い鳥を仏法僧と呼び始めました。そうじゃないんだと思いながらも、青い鳥は悪い気はしませんでした。でも恥ずかしくてますます外に出られなくなり、仲間たちがようやく眠りにつく頃、声の主を探すことにしました。それに、どうやらあの声は、 夜の方がよく聞こえるようなのです。仏法僧仏法僧あ見つけたとうとう青い鳥は声の主を見つけました。それは大きなこの葉ずくでした。あの、すみません。濁った声で青い鳥が呼びかけると、 このはずくの優しい目が振り返りました。その目を見た途端、青い鳥は嬉しくて、恥ずかしくて、情けなくて泣きました。どんどん泣きました。げっげっげっと声を上げて泣きました。そんな青い鳥を、このはずくはただただ優しい目で見守るのです。青い鳥は泣きながら言いました。 ぼ、僕はこんなに汚い声でみんなと歌うこともできない。本当はこんなに醜い声なのに仲間たちがあなたの美しい声を僕の声だと勘違いしているんです。でも僕はそのことを言い出せずにいるのです。このはずくは泣き続ける青い鳥をそばに抱き寄せ、美しく澄んだ、それでいてどっしりとした声で、 そのままでと言いました。そのままでいいのだ。君のことは聞いたよ。仏法僧。いい名前じゃないか。それに君の声も聞くものをハッとさせるとても魅力的な声だ。そんな。青い鳥は驚いて このはずくを見上げました。いいかいよく聞いておくれ、仏法僧。私は夜暗くなってからしか飛ぶことができないんだ。だからね、明るいうちは君が飛んでくれると嬉しい。皆、君が飛んでいると、それだけで幸せなんだよ。仏法僧は泣きました。 泣きに泣きました。嬉しくて、幸せで、許されて、救われて。それからというもの、仏法僧は木から木へ、森から森へ、一日中飛び回るようになりました。夜には必ずこの葉ずくのところへ行って話を聞くようになりました。 あくる日にはその話を仲間に聞かせるのが日課になりましたその声は皆にとってありがたく嬉しいものでしたそして喜びを仲間たちと分かち合い一緒に歌うのが仏法僧の楽しみになりました仲間たちは誰も仏法僧の声を醜いとは言いませんでした 今も毎晩仏法僧の声は深い森の中で静かに響き渡っているのです。